Ja niin sitten meillä on suosimpaan tuotteeseen, eli tyylisuklaaseen. Eli me halutaan tuo, tuoda koko superfood läpi eri linjoja sitten tämmöisiä hauskoja, hyvää mieltä tuovia tuotteita. Ja mikä muu olisi kannattaa kuin kaunotussuklaa. Eli tässä on mitään muuta kuin luomuraakasuklaa, jotka on käsitetty Suomessa ja ne, jotka on yhtään tehnyt mitä, mitä hyvyyttä suklaa, jos itsessään tekee iholle antioksidantteensa puolesta, niin jo sellaisena toimisi hyvin, mutta kun meillä on tässä levyssä koko, koko tota, kollageenin tarve, eli kaiken kollageenin tarve tämmöisessä yhdessä levyssä, ja tätä käytetään hyvin yksinkertaisesti täällä. Noita hankkeita. No.